dulu ingat nani jadi itu memang betul-betul dibina oleh pemerintah setelah itu jeruknya sudah ada berhasil lagi ya masakan itu kan nggak gelisah apa lagi usaha yang harus dilaksanakan nah, sekolah itu kebetulan masih ada usaha pabrik nah, di situlah jadi karyawan pabrik banyak orang kampung ini setelah pabrik ni mat anu bangkrut ada jalan lagi ah di situ mulai itu mulai mencari usaha manu yang kira-kira bisa dilaksanakan dia sekolah pas sampai lulus SMP lah dia ya soal maklum lah kan pikiran sudah kacau kalau dulu tahun 2002 dulu iyalah di pertambangan balok kayu kan memang sudah lama pas tahun 2003 razia gajinya tidak ada ditangkaplah semua balok jadi semenjak kayu tertangkap tidak bisa lagi nganggur tidak ada kerja oh, setahun tidak ada kerja Setelah pindah ke pertambangan batu ini surat izinnya pun belum ada pertambangan ini jadi susah kalau dapat hasil banyak kan bisa bantu orang tua kalau biasanya pernah satu minggu tidak do dapat hasil itu yang susahnya kadang mesinnya rusak kerja sekarang ini susah kalau menurut saya sih tidak ada milih kerja apa adanya tuh. ini warga ini kayak sudah dibilang tadi kan kami ini korban PHK yang pertama, yang kedua yang mata pencarian karena ini susahnya maka lah udah berkeluarga kan tak lah dengan makam kawan yang lain nah, belajar di situ ya kami kita kita ambil pasir dan ambil pasir itu kami ambil kerikil itu kan itu kami sudah bikin izin bikin izin dengan apa, apa dinas terkait itu entah dari mana salahnya kami tidak dikasih izin padahal semua persyaratan untuk bikin izin itu sudah kami cukupi semua kalau dengan masyarakat ini kan orang kita penyengat nih bang nah kira-kira ada pernah ngomongin masalah apa solusi itu nah apa yang yang mesti lakukan ini kan kira-kira kan ini kerjaannya susah juga dak payah dak iya. payah juga dapat duitnya dak payah sih ah. kemarin itu kan kami sudah berembuk dengan tokoh masyarakat katanya kan iya. kalau yang bekerja itu kalau yang bekerja di sini nih masyarakat desa sini ada ya apa-apa lah tapi jangan sampai ada campur tangan orang lain yang katanya itu desa gitu hancur lokasi hancur yang memanfaatkannya orang lain Nah penyengat rendah ini masuknya ke kota Media itu tahun 86 sekarang sudah 2008, berarti 22 tahun sudah jadi kota media. Apa yang dibangunkan oleh Pemda untuk desa Pinkerna khususnya? Tidak ada sama sekali. Kalau memang pemerintah kota media itu tidak ada mau membangun Pinkerna, kami sebagai masyarakat sini juga berkecil hati, tidak kecewa. Tapi kami mau pindahkan aja ke Muara Jambi. Ya, untuk apa kami kota media? Sementara pembangunan sama sekali tidak ada. mau bicara apa lagi karena kita masyarakat susah kan kita bicara begini-begini juga didengarkan oleh orang itu kan enggak juga nah, jadi saya rasa itu jadi jangan kami yang di kampung ini istilahnya di desa peningkat rendah ini kalau sekarang kan enggak mau dibilangkan desa karena sudah ketemu dia jadi lebih baik kami seperti dulu memang desa jadi tidak bermasalah kan kalaupun kami desa tertinggal wajah-wajah karena desa kan kalau sekarang kan kota media rapat sama lembaga adat untuk pemuda sini belum pernah belum pernah mengadakan rapat atau pertemuan lah ke dengan lembaga adat itu belum pernah dengan lurah pun juga belum pernah karena di sini pemudanya dibilang tidak mampu untuk bikin-bikin suatu event-event besar ataupun dibuat mampu tapi tidak diberdayakan oleh pemerintah desa seharusnya pemuda itu kan dipanggil musyawarah oh kita bagusnya bikin ini bikin ini jadi di belakang layarnya tuh seperti ada yang mengarahkan gitu gitu nah ke depan terutama pada warga ya warga masyarakat kelurahan Tanjung Rendah artinya kita kembali ke semula artinya kembali ke semula sebagaimana orang-orang tua kita dulu artinya seperti sekarang lowongan pekerjaan kan begitu sulit kita melamar kerja dan kemarin kita tidak dapat jadi artinya kita kembali semula kita artinya kita memanfaatkan lahan kita yang ada teman saya mengajak pada generasi muda mau kira artinya ke depan kita hidupkan hidupkan artinya kelurahan peningkat rendah ini yang pertama kita kebersamaan kebersamaan antar sesama antara pihak masyarakat dengan pihak pemerintah kelurahan ini kita kerjasama artinya kepala lurah di sini tanpa ada dukungan dari masyarakat artinya apa yang nak dikerjakan di lurah apapun yang mau direncanakan tidak akan jadi seharusnya pemerintah depan nah, itu ya didengarlah keluhan masyarakat ini kan iya kami itu tidak ada minta banyak-banyak kami yang penting itu kami kerja itu nah, lancar itu yang kedua ya <laughs> mana lah kita itu saling saling apa gitu. saling membutuhkan antara satu dengan lain kan kami minta itu kerjaan kami itu janganlah dibagi hambatan yang lain lah maksudnya itu dipermudah lah. kalau menurut saya sih desa tingkat rendah ini ya, tak oduri ini kan bisa maju kan ke depannya jangan kayak dulu lagi istilahnya kurang kompak lah sini pemudanya itu Jadi kalau bisa itu menurut saya harus lebih kompak lagi untuk yang akan datang setiap permasalahan itu pasti ada jalan keluar asalkan masyarakat setempat ataupun pemerintah desa yang khususnya yang berkompeten untuk pemerintah desa itu harus ada musyawarah jadi kita apa permasalahan yang ada di desa kita ini. Jadi kita pecahkan bersama permasalahan, kita cari solusi bersama. Kompaklah kita.